हेलो फ्रेंड्स तो आज मैं लेके आया हूँ रिव्यू वीवो के एस वन का वो अभी मेरे पास वो डिवाइस नहीं है लेकिन मैं आपको ऑन पेज में आपको बता दे रहा हूँ कि वो फ़ोन कैसी है तो अगर हम उसके लुक की बात करें तो ये रहा आपके स्क्रीन पे उसका पूरा स्लाइड डाउन फोटोज़ का आप देख लें फिर मुझे बताएंगे कैसा है फ़ोन तो अगर हम इस फ़ोन के प्रोसेसर की बात करें तो इसके अंदर है हेलियो पी सिक्सटी फाइव जो कि अच्छा सा प्रोसेसर है इस रेंज में अगर हम उसके छः जी बी की बात करें छः G B one twenty eight G B वो पहले पहले जब रिलीज़ हुआ था दो हज़ार उन्नीस में तो वो तकरीबन पचास का था पचास हज़ार का अभी फोर्टी फाइव फोर्टी थ्री तक होगा और उसके बाद जब वो इतना नहीं चला तो उसका एक सक्सेसफुल नहीं कह सकते उसका चार जी बी वेरियंट आ गया तो वो चार जी बी जो उसका वेरियंट था वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हुआ क्योंकि वो जब पहले पहले आया था उसकी प्राइस थी लगभग लगभग चालीस हज़ार चालीस हज़ार तब थी अभी थर्टी थ्री थर्टी टू तक वो मिल रहा है जो कि बहुत अच्छी प्राइस मानी जाती है इस फ़ोन की तरफ से अगर हम इसकी कैमरा की बात करें तो ट्रिपल कैमरा है बैक में और फ्रंट कैमरा एक है फ्रंट कैमरा 32 मेगापिक्सल की है और अगर हम इसकी बैक कैमरा की बात करें तो back camera 16 megapixel plus 8 megapixel plus 5 megapixel है तो अगर हम इसकी डिस्प्ले की बात करें तो इसके अंदर लगाया गया है सुपर एम्बुलेट टेन एड डिस्प्ले जो कि एक बहुत ज़्यादा अच्छी बात है इस प्राइस रेंज के लिए क्योंकि हमें इन मैंने रिव्यू किया था इस फ़ोन का इस फ़ोन का ए ट्वेंटी एस का अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप जाके मेरी पिछली वीडियो देख सकते हो तो ये फ़ोन भी वीवो एफ वन जितनी है लेकिन इसमें सेवन ट्वेंटी बी डिस्प्ले लगाया गया है seven twenty by ten eighty P इसमें नहीं मिलता उसके अंदर टेन एटी पी है लेकिन एक बात करें इस सैमसंग के एट ट्वेंटी एस के अंदर है type C type C port है और वीवो एस वन के अंदर micro U S B port है जो कि मतलब फ्यूचरिस्टिक के लिए एट ट्वेंटी एफ के अंदर है अच्छा मतलब टाइप सी पंद्रह वोट की फास्ट चार्जिंग है उसके अंदर माइक्रो यूएसबी है तो इसके अंदर टाइप सी मिलता है हमें पंद्रह वोट की फास्ट चार्जिंग जो कि मैंने उस वीडियो में बताया था ज़्यादा इस फ़ोन की बात नहीं करेंगे उस वीडियो में मैंने बताया था कि पंद्रह दो घंटे में ये फुल चार्ज हो जाती है वो भी दो घंटे तक हो जाएगी माइक्रो यूएसबी पोर्ट में माइक्रो यूएसबी कॉमन था है मतलब कुछ लोगों के पास अभी भी है और कुछ लोगों के पास था अभी टाइप सी जहाँ कहाँ जहाँ भी देखो वहाँ पर मिल जाती है कैमरा की तरफ से लेकर हर चीज़ में टाइप सी मिल जाती है अगर हम वीवो एस वन के कलर की बात करें तो हमें मिलता है वीवो एस वन में दो कलर एक है डायमंड ब्लैक और एक है स्काई ब्लू जिसका नाम मुझे याद नहीं है लेकिन स्काई ब्लू जैसा है आप डायमंड ब्लैक और स्काई ब्लू की फ़ोटोज़ आप अभी देख रहे होंगे स्क्रीन में और अगर हम एक दूसरे फीचर की बात करें इसकी डिस्प्ले की तो डिस्प्ले टेन भी है सुपर एम्बलेड है तो बहुत अच्छी क्वालिटी है बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी है डीप डार्क ब्लैक है और जो वाइट अच्छे से होता है वो ही वाइट है ये आपको ऊपर है कि आपको सैमसंग की टाइप सी चाहिए या वीवो का माइक्रो जे भी चाहिए एक बेनिफिट है और एक कौन है इसके अंदर भी उसके अंदर भी के ऊपर डिपेंड है कि क्या आपको लेना चाहिए बत्तीस हज़ार में सैमसंग का seven twenty P display non super AMOLED है आई पी एस है या आपको थर्टी टू के या थर्टी थ्री भी कह सकते हैं इनके बीच में सुपर एम्बुलेट टेन डिस्प्ले के साथ चाहिए फ़ोन वो भी माइक्रो यूएसबी के साथ ये कोई मतलब वैसी प्रॉब्लम नहीं है सही है और अगर हम बात करें कनेक्टिविटी की तो हमें वीवो एस वन के अंदर ब्लूटूथ वाईफाई हॉटस्पॉट सपोर्ट मिल जाता है और हमें वीवो एस वन के अंदर जैसे सैमसंग में है दो सिम एक साथ और एक memory card up to one twenty eight G B डाल सकते हैं लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि पहले से ही one twenty eight G B best variant में मिल रहा है और सैमसंग के अंदर मिल रहा है थर्टी टू जी बी और उसके अंदर one twenty eight G B बहुत ज़्यादा फ़र्क है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि क्या आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए सो so, दिस वीडियो के लिए इतना ही अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगली वीडियो में मिलेंगे थैंक्स फॉर वॉचिंग